Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar. Por Rogério Paiva Silva. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Sim, esse é bem-aventurado. E na sua lei, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, tudo o que ele faz será bem sucedido. Assim eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Que o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Do Senhor é a salvação. Sim, do Senhor vem é a nossa salvação. tua bênção esteja sobre o teu povo. A tua bênção esteja sobre mim. Responde-me quando clamo, ó oh Deus da minha justiça. misericórdia de mim e ouve minha oração. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Senhor, as minhas palavras. E acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. sozinho, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. E me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Senhor, alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre alegrem todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo como escudo. O cerca da tua bondade. Senhor, não me repreendas na tua ira. Nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor. Porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. Os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Falta-te, Senhor. Sim, falta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Estou cansado de tanto gemer. todas as noites faço nadar o meu leito, minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Ah, mas o Senhor ouviu a minha súplica se ele me ouviu. O Senhor acolhe a minha oração. todos os que me perseguem. E livra-me, para que ninguém, como o leão, me arrebate. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus de glória e de honra coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves do céu os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome! louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de angústia. ti, pois confio os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor Clamem entre os povos o que me tem feito. Compadece-te de mim, Senhor. Levanta-te, Senhor. Ó oh Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres. Tu, porém, tens visto isso porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. O Senhor é Rei Eterno. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. No Senhor me refugio. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. abençoe, Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em forno de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor. Tu nos guardarás. Tu nos livrarás desta geração para sempre. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança em meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não seria abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração. De noite me visitas. Eu te invoco, ó oh Deus pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem dos inimigos que me assediam à morte. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo. justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. o meio escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. E serei salvo dos meus inimigos. laços de morte me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram. E tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu tempo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Porque tu salvas o povo humilde. Mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo eu posso atacar exércitos, pois com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vercaram um arco de bronze. me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilaram. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. O Senhor vive Bendita seja minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. É Ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. E todos igualmente justos. são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta é o teu servo e nos guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua mão direita. confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos levantamos e nos mantemos em pé. Ó oh, Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração. e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Pois o puseste por bênção para sempre, e o enchiste de alegria com a tua presença. rei, confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Se contra ti planejar o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti confiar. E tu os livraste. A te clamar e escapar. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confio no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer tudo. Tu és que me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de basã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água Todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca assim deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Reparte entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem todos vocês, descendência de Jacó. Temam-me, todos vocês, posteridade de Israel. porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Detive meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, todos os ricos da terra onde comer e adorar. E todos os que descem o pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte estás comigo. O teu porradão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o cálice transporta. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.